हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में यूजर से स्ट्रिंग को रिवर्स कराएगा यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकता है वो है S T R reverse function तो उसी का यूज हम करने वाले हैं तो चलिए ये फाइल ले लेंगे और ये आ गया न्यू फाइल अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं सीधा सीधा तो ये बना लिया मेन फंक्शन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे और यहां पर क्या करना है कैर टाइप का डेटा टाइप लेंगे कैर टाइप का डेटा टाइप लिया और यहां पे एसटीआर और यहां पर एक एरे बना लेंगे एरे जिसकी साइज हम रख लेते हैं हंड्रेड मान लीजिए आप कुछ भी साइज रख सकते हैं लेकिन यहां पर फिलहाल मैंने रखा है हंड्रेड ठीक है अब ये हंड्रेड साइज रख लिया यहां पे सेमीकोलन देके टर्मिनेट करेंगे एंटर करके नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आते हैं तो अब क्या करना है आपको सिंपली यहां पे दे देना है प्रिंट ठीक है क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए तो हम प्रिंट ही लिखते हैं और प्रिंट में क्या देना चाहते हैं एंटर स्ट्रिंग यानी कि यूजर द्वारा एक स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे जिसको ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा ठीक है यहाँ बैकस्लैश एन लगा रहा हूँ ठीक है और इसको बंद करके टर्मिनेट कर देंगे तो ये टर्मिनेशन भी हमने दे दिया है यहाँ पे ये हैश जो लगा है साइन इसको हटा देते हैं अब यहाँ पर नीचे आते हैं क्योंकि ये यूजर एंटर करेगा तो मैं यहाँ पर और स्ट्रिंग की बात है तो जब भी स्ट्रिंग की बात आएगी तो हम स्कैनअप की जगह क्या लगा सकते हैं गेट्स लगा सकते हैं तो यहां लगा दिया गेट्स ठीक है और चूंकि हमने बनाया है एस नाम से तो यहां एस को ही टी इसमें दे दिया पैरामीटर के अंदर एस दे दिया और यहां पर string S T R R E V function यहां पे लगा देते हैं ठीक है और यहां पे एस को इसमें लिख देते हैं पैरामीटर के अंदर और एंटर करके नीचे आते हैं जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन लगा दिया हमने और यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे a reverse of the entered string is is percent S कर देंगे क्योंकि स्ट्रिंग हमने क्या लिया है यहाँ पे यहाँ पे गेट्स लिया है और एस टी आर तो यहाँ पे गेट्स के लिए हम स्ट्रिंग के लिए format specifier percent S use कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये यह लगा दिया और क्या करेंगे लास्ट में जैसे ये लगाएंगे तो लगाने के बाद हम यहाँ पे एस को प्रिंट करवा देंगे तो यहाँ पे क्या करता हूँ एस को प्रिंट करा देता हूँ परसेंट एस लिख ही लिया है हमने यहाँ पर भी एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि लाइन चेंज होती रहेगी और एस को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पे सेमिकोलन लगा देंगे तो यहाँ पर S S T dot C के नाम से सेव कर देता हूँ और अब इसको चलाने की बारी यानी रन करवाने की बारी है तो यहाँ से कंपाइल देन रन तो ये कंपाइल होने के बाद रन हो गया है और रन होने के बाद यहाँ पर जो मैंने लिखा था प्रिंटर के अंदर इंटर स्ट्रिंग वही लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर अब मैं एक स्ट्रिंग इंटर करूंगा उसका रिवर्स ये प्रिंट करके देगा जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ डी डी यू तो डी डी यू यानी यू डी डी ये यू डी डी प्रिंट करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यू डी डी प्रिंट करके दे रहा है ठीक है अगर मैं इसको फिर दोबारा से चलाता हूँ और यहाँ से बिल्ट पे जाके देन कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर अगर कोई मैं नाम टाइप करूंगा लाइक यहाँ पर अब मैं टाइप करूंगा mango M A N G O तो ये मैंगो टाइप कर दिया तो ओ जी एन ए एम आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं O G N A M ही प्रिंट होकर आ रहा है तो इस तरीके से आप रिवर्स प्रिंट करा सकते हो सी लैंग्वेज